Imagination éveillée. Conférence de Neville Goddard. Comme vous l'avez entendu, le sujet de ce matin est l'imagination éveillée. C'est mon thème pour toute la série de 19 conférences. Tout est orienté vers l'éveil de l'imagination. Je doute qu'il y ait un sujet sur lequel la pensée claire soit plus rare que l'imagination. Le mot lui-même est fait pour servir toutes sortes d'idées beaucoup d'entre eux s'opposent directement les uns aux autres. Mais ici ce matin, j'espère vous convaincre que c'est la puissance rédemptrice de l'homme. C'est la puissance dont parle la Bible comme le deuxième homme. Le Seigneur du ciel. C'est le même pouvoir personnifié pour nous en tant qu'homme appelé Christ Jésus. Dans le texte ancien, il s'appelait Jacob, et il y a d'innombrables noms dans la Bible qui précèdent et culminent dans la grande fleur appelée Christ Jésus. Cela peut vous surprendre d'identifier la figure centrale des évangiles comme étant l'imagination humaine, mais je suis sûr qu'avant la fin de la série, vous serez convaincu que c'est ce que les anciens voulaient que nous sachions, mais l'homme a mal interprété les évangiles comme histoire, biographie et cosmologie, et s'est complètement endormi quant à la puissance en lui-même. Maintenant, ce matin, je vous ai apporté les moyens par lesquels cette puissance puissante en nous peut être éveillée. J'appelle cela l'art de la révision je prends ma journée et je la passe en revue dans mon esprit. Je commence par le premier incident du matin. Je passe la journée, quand j'arrive à une scène de ma journée qui me déplaisait, ou si cela ne me déplaisait pas si ce n'était pas aussi parfait que je le pensais, je m'arrête là et je le révise. Je le réécris, et après l'avoir réécrit pour qu'il soit conforme à l'idéal que j'aurais aimé expérimenter, alors je l'expérimente dans mon imagination comme si je l'avais expérimenté en chair et en os. Je le fais encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne le ton de la réalité, et l'expérience me convainc que ce moment que j'ai révisé et revécu ne reculera pas dans mon passé. Il avancera dans mon avenir pour me confronter tel que je l'ai révisé. Si je ne le révise pas, ces moments, parce qu'ils ne reculent jamais et qu'ils avancent toujours, avanceront pour me confronter à perpétuer cet incident étrange et désagréable. Mais si je refuse de laisser le soleil descendre sur ma colère, de sorte qu'à la fin d'une journée je n'accepte jamais comme définitif les faits du jour, aussi factuels soient-ils, je ne les accepte jamais, et en le révisant, j'abroge le jour et apporte des changements correspondants dans mon monde extérieur. Maintenant, non seulement cet art de la révision accomplira tous mes objectifs, mais alors que je commence à réviser le jour où il accomplira son grand but et son grand but est d'éveiller en moi l'être que les hommes appellent Christ Jésus, que j'appelle ma merveilleuse imagination humaine, et quand il s'éveille, c'est l'œil de Dieu et il se tourne vers l'intérieur dans le monde de la pensée et là je vois que ce que j'ai autrefois croire exister à l'extérieur existe vraiment en moi-même. Quoi qu'il en soit, je découvre alors que toute la création est enracinée en moi et se termine en moi comme je suis enraciné en Dieu et que je finis en Dieu. Et à partir de ce moment-là, je trouve mon vrai but dans la vie et mon vrai but est simplement de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et la volonté de celui qui m'a envoyé est celle-ci, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perdrai rien d'autre que de le ressusciter. Et qu'est-ce qu'il m'a donné Il m'a donné toutes les expériences de ma vie. Il m'a donné toi. Chaque homme, femme et enfant que je rencontre est un don de mon Père pour moi, mais ils sont tombés en moi à cause de mon attitude envers la société, à cause de mon attitude envers moi-même. Quand je commence à m'éveiller et que l'œil s'ouvre et que je vois que le tout est moi-même rendu visible, je dois alors accomplir mon véritable but, qui est la volonté de celui qui m'a envoyé, et la volonté est de ressusciter ceux que j'ai permis dans mon ignorance quand je dormais de descendre en moi. Commence alors le véritable art de la révision, pour être l'homme, quelles que soient vos impressions de cet homme, quels que soient les faits de l'affaire qui vous regarde tous en face, il est de votre devoir. Lorsque vous vous éveillez de l'élever en vous et vous découvrirez qu'il n'a jamais été la cause de votre mécontentement. Lorsque vous le regardez et que vous êtes mécontent, regardez à l'intérieur et vous trouverez la source du mécontentement. Il n'est pas originaire de là. Maintenant, permettez-moi de vous donner un historique de cas pour illustrer ce point. Je sais que quelques-uns d'entre vous étaient au banquet et peut-être que quelques-uns d'entre vous m'ont entendu jeudi dernier à la télévision. Mais je doute que dans cette audience de 23 ou cents d'entre nous, plus de 150, l'aient entendu, et même si vous l'avez entendu, vous pouvez l'entendre encore et encore car c'est ceci, que si vous l'entendez, vous agirez parce que, comme je vous l'ai dit, et je pense que je l'ai fait dimanche dernier, mais si je ne me laissais pas vous le dire maintenant, si vous assistiez à l'ensemble des 19 et que vous étiez saturé de tout ce que j'ai à vous dire. 2 sorte que vous aviez toutes les connaissances que vous pensez nécessaires pour atteindre vos objectifs, et que vous n'appliquiez pas ce que vous receviez, cela ne vous servirait à rien, mais un peu de connaissances que vous accomplissez en action, vous trouverez beaucoup plus rentable que beaucoup de connaissances que vous négligez de réaliser en action. Donc, en répétant cette histoire de cas ce matin, bien que disons que 100 ou 200 d'entre vous l'ont entendu, cela vous aidera à vous rappeler que vous devez faire quelque chose à ce sujet. En mai dernier, à New York, il y avait une dame qui venait depuis des années et j'ai fait une observation simple que les gens doivent devenir des exécutants de la parole et pas seulement de simples auditeurs. Car si un homme ne fait que l'entendre et n'applique jamais ce qu'il entend, il ne prouvera jamais ou ne réfutera jamais vraiment ce qu'il a entendu, et puis j'ai raconté l'histoire d'une dame qui ne m'avait entendu que trois ou quatre fois et comment elle avait transformé la vie d'une autre, et cette dame entendant ce que quelqu'un qui n'était venu que trois fois et ce miracle a eu lieu dans sa vie, elle est rentrée chez elle déterminée à appliquer vraiment ce qu'elle avait entendu au fil des ans. Et c'est ce qu'elle a fait. Deux ans auparavant, après une violente querelle, sa belle-fille lui avait ordonné de quitter la maison de son fils. Son fils a dit, Mère, tu n'as besoin d'aucune preuve de ma part que je t'aime, c'est évident, je pense que je l'ai prouvé chaque jour de ma vie, mais si c'est la décision de Marie, et je le regrette, ce doit être ma décision, car j'aime Marie et nous vivons dans la même maison et c'est notre maison, c'est notre petite famille, et je suis désolé qu'elle ressente cela à ce sujet. Mais vous savez ces petites choses qui culminent dans une explosion comme cela s'est produit aujourd'hui. Si c'est sa décision, c'est la mienne. C'était il y a deux ans. Elle est rentrée chez elle et elle s'est rendue compte que nuit après nuit depuis plus de deux ans, elle avait laissé le soleil descendre sur sa colère. Elle a pensé à cette merveilleuse famille qu'elle aimait et s'est sentie ostracisée, expulsée de la maison de son fils. Elle n'a rien fait pour le réviser et pourtant je parlais de révision à mon public new-yorkais depuis un an. C'est ce qu'elle a fait maintenant. Elle savait que le courrier du matin n'apportait rien. C'était un mercredi soir. Il n'y avait pas eu de correspondance depuis deux ans. Elle avait envoyé à son petit-fils au moins une douzaine de cadeaux au cours des deux années. Aucun n'a jamais été reconnu. Elle savait qu'ils avaient été reçus car elle en avait assuré beaucoup, alors elle s'assit ce soir-là et s'écrivit mentalement deux lettres, l'une de sa belle-fille, exprimant une grande bonté pour elle, disant qu'elle avait manqué à la maison et lui demandant quand elle venait les voir, puis elle en a écrit un de son petit-fils dans lequel il a dit « Grand-mère, je t'aime ». Puis vint une petite expression de remerciement pour le dernier cadeau d'anniversaire, qui était en avril, puis vint un sentiment de tristesse plutôt parce qu'il ne l'avait pas vu et la suppliant de venir le voir bientôt. Elle mémorisa ces deux courtes notes puis, alors qu'elle était sur le point de dormir, elle prit ses mains imaginaires et tint ses lettres et elle les lut mentalement jusqu'à ce qu'elle réveille en elle le sentiment de joie parce qu'elle avait entendu parler de sa famille, qu'elle était recherchée une fois de plus. Elle a lu ces lettres encore et encore, ressentant la joie qui était la sienne parce qu'elle les avait reçues et s'était endormie dans son projet. Pendant cette nuit, cette dame lut ces deux lettres. Le matin du huitième jour, elle reçut la lettre, à l'intérieur, il y avait deux lettres, l'une de son petit-fils et l'autre de sa belle-fille. Ces lettres étaient identiques aux lettres qu'elle s'était écrites mentalement sept jours auparavant. Où était l'éloignement Où était le conflit Où était la source du mécontentement qui ressemblait à une plaie qui coulait pendant deux ans Quand l'œil de l'homme est ouvert, il réalise tout ce qu'il voit, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, c'est à l'intérieur de sa propre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Elle m'a donné la permission de raconter cette histoire. Quand je l'ai dit, et que nous sommes arrivés à la période des questions et réponses, il y a eu une réaction étrange de la part de cette foule. Ils se demandaient quelle joie la vie nous réserverait si nous devions écrire nos propres lettres, si nous devions tout faire à nous-mêmes, ce qui semble se faire dans la joie, qui semble spontané venant d'un autre, mais je ne veux pas m'écrire une lettre d'amour de ma femme, de ma bien-aimée ou de mon ami. Je veux que quelqu'un ressente cela envers moi et qu'il m'exprime à mon insu que je puisse recevoir une surprise dans la vie. Eh bien, je ne nie pas que l'homme endormi croit fermement que c'est ainsi que les choses se passent. Quand un homme se réveille, il se rend compte que tout ce qu'il rencontre est séparé de lui-même, et ce qu'il ne comprend pas maintenant, il sait, parce que l'œil est ouvert, qu'il est lié par affinité à une force encore non réalisée dans son propre être, qu'il l'a écrit mais qu'il l'a oublié, qu'il s'est giflé mais qu'il l'a oublié, quand lui-même, il a commencé tout le drame qui se déroule, et il regarde un monde, et cela lui semble étrange. Parce que la plupart d'entre nous dans notre sommeil sont totalement inconscients de ce que nous faisons de l'intérieur de nous-mêmes. Ce que cette dame a fait, chaque homme et chaque femme dans ce public aujourd'hui peut le faire. Il ne vous faudra pas des années pour le prouver, ce que je vous dis maintenant peut vous surprendre, cela peut sembler à la limite de la folie car les faux croient en la réalité des états subjectifs et l'homme saint d'esprit ne croit qu'en ce que les sens permettront, ce qu'ils dicteront, et je vais vous dire que lorsque vous commencerez à vous éveiller, vous affirmerez la suprématie de l'imagination et vous y soumettrez toute chose. Vous ne vous inclinez plus jamais devant les dictats des faits et acceptez la vie sur la base du monde extérieur. Pour vous, la vérité n'est pas confinée par les faits, mais par l'intensité de votre imagination. Nous trouvons donc ici l'incarnation de la vérité, que je dis être l'imagination humaine, debout dans le drame mondial devant l'incarnation de la raison personnifiée comme Ponce Pilate. Et il lui est donné l'autorité de remettre en question la vérité et il lui demande, quelle est la vérité, et la vérité reste silencieuse. Il refuse de justifier toute action de sa part, il refuse de justifier tout ce qui lui a été fait, car il sait qu'aucun homme ne vient à moi si je ne l'appelle, aucun homme ne m'enlève la vie, je la donne moi-même. Tu ne m'as pas choisi, je t'ai choisi. Car voici la vérité qui ne voit rien dans l'au-delà dans la pure objectivité, mais voit tout ce qui est subjectivement lié à lui-même et il est la source de toutes les actions qui ont lieu dans son monde, ainsi la vérité reste absolument silencieuse et ne dit rien quand la raison l'interroge sur la vraie définition de la vérité. Parce que quand l'œil s'ouvre, il sait que ce qui est une idée pour l'homme endormi est un fait pour l'imagination éveillée, un fait objectif, pas une idée. J'entretiens l'idée d'un ami et je fais un merveilleux concept de lui dans mon esprit et quand je dors, cela semble être un souhait, cela semble être le désir de mon cœur, mais purement subjectif, juste une idée. Et l'œil en moi s'ouvre, et il se tient devant moi incarnant la qualité que je désirais dans mon sommeil de le voir s'exprimer. Donc, ce qui est une idée pour l'homme endormi. L'imagination non éveillée est une réalité objective pour l'imagination éveillée. Or, cet exercice exige, dirais-je, l'utilisation active et volontaire de l'imagination par opposition à l'acceptation passive et involontaire des apparences. Nous n'acceptons jamais comme vrai et définitif quoi que ce soit à moins qu'il ne soit conforme à l'idéal que nous désirons incarner dans notre monde, et nous faisons exactement ce que la grand-mère a fait. Mais maintenant, nous le commençons et nous le faisons quotidiennement. Vous obtiendrez peut-être vos résultats demain, il peut venir le lendemain, cela viendra peut-être dans une semaine, mais je vous assure qu'ils viendront. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire étrange, comme nos scientifiques, pour prouver ou réfuter cette théorie. Ici, en 1905, un jeune homme a surpris le monde scientifique avec son équation que personne ne pouvait même tester. On dit qu'il n'y avait pas six hommes qui pouvaient comprendre son équation. Ce n'est que 14 ans plus tard que Lord Rutherford a pu concevoir les moyens de tester cette équation et il a constaté que c'était vrai, pas à 100%, parce qu'il n'avait pas les moyens de vraiment lui donner un test complet. Il a fallu attendre encore 14 ans avant que d'autres tests puissent être effectués. Et vous connaissez les résultats de cette équation qu'Einstein nous a donnée en 1905. Car aujourd'hui, l'homme, ne connaissant pas le pouvoir de sa propre imagination, est surpris par les résultats de ce déverrouillage de l'énergie. Mais c'est lui qui a dit, et je l'ai mis dans la première page de mon nouveau livre, L'imagination est plus importante que la connaissance, c'était Albert Einstein. L'imagination est plus importante que la connaissance. Car si l'homme accepte comme définitif les faits dont témoignent les preuves, il n'exercera jamais ce moyen de rédemption donné par Dieu, qui est son imagination. Maintenant, je vais vous demander de tester ceci, vous ne prendrez pas les trois semaines que je suis ici pour le prouver ou le réfuter, mais la connaissance de celui-ci ne peut pas se prouver elle-même, seule l'application de cette connaissance peut le prouver ou le réfuter. Je sais par expérience que vous ne pouvez pas le réfuter. Prenez un objectif, prenez un emploi, discutez avec votre patron, augmentez votre salaire. Vous dites que le travail ne le permet pas, ou peut-être que le syndicat ne le permettra pas. Je me fiche de ce qui ne le permet pas. Le courrier d'hier matin m'en a apporté un, ou, à San Francisco, ce capitaine, un pilote, et il m'écrit que je l'ai vu dans les coulisses après une de mes réunions, et là il a dit, "Meneville, tu es contre un mur de pierre. Je suis un pilote qualifié, je suis allé partout dans le monde, dans les sept mers. Je suis un bon pilote et j'aime la mer, pas une chose dans ce monde que je veux faire mais aller en mer. Pourtant, ils me limitent à certaines eaux à cause de l'ancienneté. Quel que soit l'argument que je leur donne, l'union est catégorique et ils ont fermé le livre à ma demande. J'ai dit, je me fiche de ce qu'ils ont fait, vous transférez le pouvoir qui appartient légitimement à Dieu, qui est votre propre imagination, à l'ombre que vous projetez sur l'écran de l'espace. Nous sommes donc dans cette salle, besoin qu'il reste une pièce. Ne pouvez-vous pas utiliser votre imagination pour appeler cela un abrégé C'est maintenant un pont et je suis invité sur le pont de votre navire, et vous n'êtes pas dans les eaux restreintes par l'Union, vous êtes dans des eaux où vous désirez naviguer sur votre navire. Maintenant, Fermez les yeux et sentez le rythme de l'océan et ressentez avec moi et communiez avec moi et dites-moi votre joie de prouver d'abord ce principe. Et deuxièmement, être en mer là où vous voulez être. Il est maintenant à Vancouver à bord d'un navire qui transporte un chargement de bois d'œuvre au Panama. Il a une liste complète qui lui guidera tout au long de l'année ce que cet homme doit faire. Il va légitimement dans des eaux où l'Union a dit qu'il ne pouvait pas aller. Cela ne dispense pas des unions, mais cela ne met personne à notre place personne, roi, reine, président, généraux, nous ne prenons personne et l'intronisons et le mettons au-delà du pouvoir qui appartient légitimement à Dieu. Donc, je ne violerai pas la loi, mais des choses s'ouvriront que je ne concevrai jamais. Je vais m'asseoir dans le silence et en moi-même je vais réviser l'image. J'entendrai l'homme même qui m'a dit, non, et c'est définitif, et je l'entendrai me dire oui, et une porte s'ouvrira. Je n'ai pas besoin d'aller tirer des ficelles ou de tirer des fils. J'invoque ce pouvoir merveilleux en moi, que l'homme a complètement oublié parce qu'il l'a personnifié et l'a appelé un autre homme, même si c'est une image glorieuse d'un homme mais qui n'est pas l'homme, l'homme réel n'est pas dans un autre monde. Quand la religion parle, si c'est une vraie religion, elle ne parle pas d'un autre monde, il parle d'un autre homme qui est latent mais qui n'est pas né dans chaque homme qui est en harmonie avec un autre monde de sens, de sorte que l'homme s'est assis et il s'est accordé à un autre monde de sens et a créé une puissance qui l'a permis de s'endormir parce qu'il lisait trop bien les lois de l'homme. Il accepta comme définitif le diktat des faits car il lui lise les règlements, il lui lise les lois de l'union. Et aujourd'hui, il vole sur l'océan comme il le veut. La grand-mère n'est plus enfermée hors de la maison qu'elle aimait, mais elle est en communion, mais elle a été enfermée seule pendant deux ans. Et il a été enfermé seul pendant plus de 18 mois, et brûlant jour après jour, permettant au soleil de descendre sur sa colère alors qu'il avait le pouvoir en lui et la clé pour déverrouiller toutes les portes du monde. Je dis à chacun d'entre vous que je ne vous enlèverai pas votre confort extérieur, votre religion, car toutes ces choses sont comme des jouets pour l'homme endormi, mais je viens éveiller en vous ce qui, quand il se réveille, voit un monde entièrement différent. Il voit un monde qu'aucun homme quand il dort ne pourrait jamais voir, et alors il commence à élever en lui chaque être que Dieu lui a donné, et puis-je vous dire que Dieu vous a donné tout homme qui marche sur la surface de la terre. Il a également donné à cette fin que rien ne doit être jeté. Tout le monde dans le monde doit être racheté et votre vie individuelle est le processus par lequel cette rédemption se réalise. Donc, nous ne jetons pas parce que la chose est désagréable, nous la révisons, en le révisant, nous l'abrogeons, et comme nous l'abrogeons, il se projette sur l'écran de l'espace, témoignant de la puissance en nous, qui est notre merveilleuse imagination humaine. Et je dis humain à dessein, certains voudraient que je dise le mot divin. Le mot lui-même ne signifie rien pour l'homme il l'a complètement repoussé de lui-même et s'est séparé de la chose devant laquelle il s'incline maintenant et à peine par d'autres noms. Je dis imagination humaine. Comme l'a dit Blake, les rivières, les montagnes, les villes, les villages sont tous humains. Quand l'œil s'ouvre, vous les voyez dans votre propre sein, dans votre propre sein merveilleux, ils existent tous, ils sont enracinés là. Ne les laissez pas tomber et restez tombés, les élever car la volonté de mon Père est celle-ci, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perds rien d'autre que de le ressusciter, et je l'élève chaque fois que je révise ma conception de l'autre et que je le rends conforme à l'image idéale que je voudrais moi-même exprimer dans ce monde. Quand je lui fais ce que j'aimerais que le monde me fasse, et que je vois en moi, je l'élève. Et puis-je vous dire ce qui arrive à cet homme quand il le fait Tout d'abord, il est déjà retourné en lui-même il ne voit plus le monde dans la pure objectivité, mais le monde entier subjectivement lié à lui-même, et l'accroche à lui-même. Au fur et à mesure qu'il le soulève, savez-vous qu'il fleurit en lui-même. Quand mon œil s'est ouvert pour la première fois, j'ai vu l'homme comme le prophète l'a vu. Je le voyais comme un arbre qui marchait, certains n'étaient que comme de petits bois de serre, d'autres étaient majestueux dans leur feuillage, et tous ceux qui étaient vraiment éveillés étaient en pleine floraison ce sont les arbres dans le jardin de Dieu. Comme nous l'a dit l'ancienne méthode de révision dans le chapitre 61 du livre d'Isaïe, allez donner de la beauté pour les cendres, allez et donner de la joie pour le deuil, donnez l'esprit de louange pour l'esprit de lourdeur, afin qu'ils deviennent des arbres de justice, des plantations à la gloire de Dieu. C'est ce que tout homme doit faire, c'est la révision. Je vois des cendres quand l'entreprise est partie, vous ne pouvez pas le racheter, vous ne pouvez pas le soulever, les conditions sont mauvaises et la chose s'est transformée en cendre. Mettez la beauté à sa place, voir des clients, des clients en bonne santé, en bonne santé dans les finances, en bonne santé dans l'attitude envers vous, en bonne santé dans tous les sens du terme. Voyez-les aimer magasiner avec vous si vous êtes commerçant, si vous êtes un ouvrier d'usine, ne voyez rien vous licencier, soulevez-le, mettez la beauté à la place de la cendre, car ce serait de la cendre si vous étiez licencié avec une famille à nourrir. Si quelqu'un est en deuil, mettez de la joie à la place du deuil, si quelqu'un est lourd d'esprit, mettez l'esprit de louange à la place de l'esprit de lourdeur, et pendant que vous faites cela et révisez le jour où vous vous retournez, et en vous retournant, vous vous relevez, et toutes les énergies qui sont descendues quand vous étiez profondément endormi et vraiment aveugle apparaissent maintenant et vous devenez un arbre de justice, une plantation à la gloire de Dieu. Car je les ai vus marcher sur cette terre merveilleuse, qui est vraiment le jardin, nous nous sommes exclus par notre concept de soi et nous avons refusé. Comme nous l'a dit le livre de Daniel, nous étions autrefois cet arbre glorieux et il a été abattu jusqu'à la base, et ce qui autrefois abritait les nations et nourrissait les nations et réconfortait l'oiseau et donnait un peu de réconfort aux animaux du soleil du jour, de la chaleur du jour, et soudain une voix dit de l'intérieur, laissez-le mentir, laissez-le rester tel qu'il est, mais ne dérangez pas les racines. Je l'arroserai avec la rosée du ciel et comme je l'arroserai avec la rosée du ciel, il grandira à nouveau, mais cette fois, il grandira consciemment, il saura ce que c'est vraiment et qui c'est. Dans son passé, il était majestueux, mais il n'avait aucune connaissance consciente de sa majesté, et je l'ai abattu, c'était la descendance de l'homme. Et maintenant, il jaillira une fois de plus de lui-même et il sera un arbre qui marche, un arbre glorieux, merveilleux. Maintenant, pour ceux qui sont profondément endormis, cela peut vous sembler trop surprenant, cela peut être tout aussi surprenant que l'équation d'Einstein, c'était surprenant aussi. Mais je vous dis que je l'ai vu et je le vois les hommes sont destinés à être des arbres dans le jardin de Dieu. Ils sont plantés sur terre dans un but précis et ils ne restent pas toujours des hommes, ils sont transformés au fur et à mesure qu'ils se retournent et se présentent. C'est le vrai sens de la transfiguration. Il y a une métamorphose complète qui se déroule comme la bouillie dans le papillon. Vous ne restez pas ce que vous semblez être quand l'homme est endormi, et il n'y a pas d'image plus glorieuse dans le monde que de voir cet être humain animé vivant, car chaque branche en lui est représentée par une extension de lui-même appelée une autre, et quand il soulève l'autre vers le haut, cette branche non seulement vient en feuilles, mais elle fleurit et les fleurs humaines vivantes qui fleurissent sur l'arbre de l'homme qui s'éveille. Voilà donc mon message pour vous cette année, je te le donnerai pour remuer à l'existence ce qui dort en toi, car le Fils de Dieu dort dans l'homme et le seul but de l'être est de l'éveiller. Il ne s'agit donc pas de réveiller cela, aussi beau qu'il paraisse, mais cet homme censé n'est qu'un boîtier, on l'appelle le premier homme, mais le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ainsi, ce qui vient en second, comme Jacob venant deuxième du ventre de sa mère, il a préséance sur son frère Ésaü qui est venu en premier. Ésaü était celui-ci comme ça, il était fait de peau et de cheveux, et Jacob a été fait un garçon à la police, mais celui qui vient en second devient soudainement le Seigneur de toutes les nations et que l'on dort dans chaque homme né d'une femme, et c'est le devoir d'un enseignant ou d'une vraie religion d'éveiller cet homme, ne pas parler d'un autre monde, ne pas faire de promesses à accomplir au-delà de la tombe, mais lui dire qu'en s'éveillant maintenant, il est au ciel et que le royaume est venu maintenant, aujourd'hui, sur la terre. Car en se réveillant, il révise sa journée et il abroge sa journée et projette une plus belle image sur l'écran de l'espace.